manje okoline Još jedna zora sviće Sipaj piće, sipaj piće, sipaj piće, sipaj piće Pije vino, stiže pismo Piše da je opet nešto hitno Spušta sidro, nije fino Biće tiho, ja sam psiho Sve je mirno, nemam ništa sitno To je tebi uvek bilo bitno Sve je kod mene uvek striktno Ništa vidno, sve je nisko Mala, mala Noće sve bi pare spisko Tvoju bresku ja bi ja bi stisko Al ti nikad ne bi priznao nima šta da te brine Svuda oko nas omine AK-47 Takvo je stanje okoline pa i duplo Ti si ona bez pardona Ti nisi kao ona i ona Ti si prava ona jedina Ti si jaš svaka je nebitna Treba mi kreditna Ne treba predigra Ti si drska i sebična Mala je nemila Mala je prebila Nema šta da te brine Svuda oko nas su mine AK-47 Takvo je stanje okoline Još jedna zora Senpai bitches Tvoje dupe, nema srama Spreman sam za brdo drama Znam da nisi uvek dama Nema veze što je prada Tvoje dupe, nema srama Spreman sam za brdo drama Znam da nisi uvek dama Nema veze što je prada Nema šta da te brini Svuda oko nas su AK-47 Takvo je stanje okolin Još jedna zora Сипай пиче, сипай пиче, сипай пиче Nema šta da te brine, svuda oko nas su mine AK-47, takvo je stanje okoline Još jedna zora svići, sipaj piće